Sea Safe Fishing Processing. Nanti training module ka ngara ngunan jecit no ku ngara no ulmil tamano ku ya, mara tama no tamano dania ya. i ku ngara throttle jira ya nanti dari piwan ko ciraput ni jira i nyinyi no ngara kamene kon neni mai ya chan rano kuning ini ya i ko ngulmil kapingkaok no ka dangara boro-boro wa pata orang warangata mena kun wi yakama igara menekun kun matar karamut kado ne mil wi no kunu ya nyinyi ngata che da right way nganaka ko it tama jarak e najidari picara kungul mil ya e celi tama ni ini kan ini ka pit pit tam tama kumpara ka kacira bat parang mil yo. yo e kongol mil batang no ka ini ka celi tama ji ko cirang ini kat ya mil yo ka mal taranga ma batke e na je gills na je gils nukune ma batke e ko ngini po nukune ya ko bana kawara wa ko monori yo e me ngap ka kangunu patara matane gongul milya ko fresh tamatagira mere ngarcheli marta manania ya. kungul milnya kungul mil ngini ka kukirano dangar burbur damata ini ka kupatanan kune girano wara mere nyini ka kora chelim damana ni kongol milgini yo i kongol milgini ka dangara borbor ram ta pirano ko patan ko pirano e ko ngara ni matta ngono ka ini matta tama chelim dama pit pit ne e ngara karo karo damana paim ge ma ni ngara shapya nukun muri ngala ka the coal chain pe ko ngara kani nyimat kurta ngono kongol mil milka napol taranga idupak ngara ngara kura ais kura patawan ko straight away da matarupak kira da mata kongol milu ngara da borbor ready da mata kira kuan an kumana je kun je kira pot ne i turata lanji filit dopak mane penyini ya Ya mere mata wangu na PPE ni yo do di da ngara tani ngara kongol milu, mangi gloves na apron pemar na je kalai me bot jani mengkawo pador me nyinyi yo kumbara ka dangara wek area ni nambaro napul waranga kwadendurure inaji detergent inaji sanitizer be dataranga waragiraka ka nyinyi kastat brada ma wol Kungul kongul mila turatal dani nyinyi bang wol tama ni jiraka naji naip ker ker kwanko yar nyinyi ka chirin ngini kat no warawa itari wak no da rules kanyi yu menu kun menu ye chech ni menani Karuderet wol panam ngara fishing industry. Karubimem ni ye chech pan naji naif by accident. Karena ya, mereka pemimpinnya cek pimemni ye pumpan ka mangini miware manang ka panara nanti knife ka tunam nyit kirim. Nanti kabe len da use tama nih jara nanti knife patat piriya. Ini ware mana kun her pra tama. Choose ta nanti right knife da nanti na wulkanya noyo. yo. knife ka be metang ker ker kani. I nanti knife ka be metang kani ngara nanti hoista. Kata tama nanti ngara table tetamam namata najibana rawa table kana rudenyu i check tamano kana jitanga mata kira use tamana na right ppe da mata. naji mangini mangi gloves apron i meapot mena ji knife kata pani ni maya loka mena kun kanyichi natra Rani mireka mena kun neni manana racu naipi mangini mireyo i kungul mil mangini mireyo ini ka mananga mangi batang ini yo kanju di example yo ngara ko filit turatal jira patta luka tutaluka nili damano ngara naji pektrol gato tidok naji ngar finnya i ngar pelpit damana wara be tururu ini naji knife gini yo itai wak no dara naji ngara pangkin muno bana back poundnya i tunu damata naji ngara mienu damana wara ngara naji knife bakat no bana ya kunjik ya zang naif ka tu nu danu mata ji ngarap ngini tu tukungul milyo tari ngara darangaran ji backbone i kora remove tamano ku mienu ngini yo mienu tiduk yo ngaran ku filit ya me tawin do to ku filit ngini yo dupak ngarap pelpi i datal deno na ji pin bounce nu kuno yo ingar na ji rebound ngu au abo mano e nimi daka remove data mano ko filit ngini e mangi sei manana no mara nimi re ara kungul milyo danga manga do kan yo, nyo kado kan ni pandal kungul milka control me da bire e mangi muni na iti ta bire pataram pirita e kara menangal kira da nguro re yo dani mi daka kar ka be careful bango jire mi kirim nang ini kat kirim ini mi daerah kana di naif pangatuk ka ket kot tukun kama muslim kama kama ngara tandra tal wada jirim kongul milyo i ngarani ni ora naji naip cilangan dikur kirim ka ini ji play ka ngini kata mama ngini da mata kira mere to ada ni mikira kira mandra naji extra tip ka nga lupak naji damp cloth ne naji tak tak mambana ya ngara na ji cutting board pepe inika tata na pirano mena ngara ora sliding ka gira be na ji nan nat no ji skin ko no ngul mil total no ini ka ni ka tawat na mata total lira e mangini kutanda laka ngul mil mare mangi mare namya danga mangare jiri no ka pandatal birim knife na ji fin wan wara tare wak ji steps kanyi Jengara kuna jadi pi turata jera patah. pata pene i gora selling ora taman ni jira na it no na jimieno ya ngara ko filit pana ya i tawat tam lo ngara na ji ngenyo ngara tail end pana ya be tururu ini knife ngini yo nangka ni jira ngait parongo menangkar nyinyi to ya tawat amata turata jera jira na ji skin ngini yo arpangin pana ya i push nana no na ji knife yo forward tamata between ngara nanji skin nukuno i ngara ko filit meme tuwekal ara ko filit ngini yo i nanji clad wrapper tuwekal lo i rupak ngara plastic bag meme ni tango nuka rupak ngara nanji fridge ma cold room under 4 degrees da tara ngara mata piramba no da ngara area nyinyi yo tarpu no ngara ngara wulk na kanimi me ngara finish wala tamano ka clean tamano sanitize tamano ngara area nyinyi pelen ta mana na kaul ka ni i ko ngul mil no ko burbur ram ta pirana ko patta pirano be kira wat ni na ni ka puri ti be ni ka